idire yanya idire idire yogre idire idire yanya idire idire yogbe idire ayaan aqligaygiyey amba qaad u dhaday ninkii saxdo cabidka adigu wiil waad somow oo agabsaniyo aayatiin lahow unugyada jirkiyo adiimada dhammaan sabaystayee iyo adeegayaa cadax iyo indhahad erib lagu ladiyo arjigiyo halkaan anigoo dhanidhi anigoo dhahidhi idil ayaan caqligaydii ambaqad wadada idinkii saxdo cabidka adigu wey ilwaadsamow oo agsaniyo ayatin waxow idilay idile ayaan idilay idile ubaa urkii hooyada iyo labada ilan cabiidkoodu baxan kala aynige midba meel ergadib ogoley adiga aragtida sambaan kugu aabiyey ilwaad samow samow aamin khayr qabaan allah kuu baryey idire idire ayaan idire idire dhuubaa ajiriyo halkana nigooga midhiye ajiriyo halkana nigooga midhiye idil ayaan caqligaydhiyey ambaqad wadada ininkii saxdo abidka adigu wii ilwadsamow oo agabsaniyo aayatiin lahow urkii hooyada iyo labada ilan cabidkoodu baxan kaba aynige midba meel erka

oo aad saliyo aayatilahaw idile idile ay